per crear un projecte docent hem d'anar als espais i dir-li crear un espai nou. Aquí ens demanen tres tipus de curs. Eh, el que escollirem és espai tipus projecte docent, ja que és l'espai que ens permet fer més coses, afegir més eines, tenir més eh, llibertat per fer coses. Vale? Llavors, aquí eh, seleccionem espai tipus projecte docent i diem continuar. Li donarem un títol a l'espai afegiríem l'idioma, podem eh, donar-li una descripció, això és opcional, aquesta també és opcional, aquí surt el nostre nom i aquí surt eh, el correu electrònic de contacte d'aquest espai. Llavors li diem continua, aquí ens diu eh, les eines que volem afegir, ens en suggereix algunes, però per exemple si volem fer una videoconferència per fer una tutoria o una reunió i volem utilitzar aquest espai doncs, per tenir un, un lloc més privat, per poder fer doncs, aquestes trobades eh, virtuals, podem dir-li que ens afegeixi l'eina de videoconferència, per exemple, i l'eina de missatges per poder-nos coordinar i qualsevol altra eina que cregueu convenient. Després sempre les podrem afegir un cop ja el tinguem creat. Vale? Llavors, bueno, ja està, només li cal que li diguem eh, continua. Publica l'espai, podem deixar de prova, però no, ja li direm publica l'espai i continuem. Aquí ja tenim eh, tot el, o sigui, les dades d'aquest espai, no? qui l'ha creat, tal, si és subscribible, si no, totes les dades i és l'última pantalla abans de doncs, crear-lo, de crear l'espai. i ja el tindríem aquí dalt, el podem veure aquí a la barra nostra o també als espais hem de buscar el tipus projecte docents i també l'hem de veure. Veieu, és el que acabem de crear. Llavors, un cop aquí, si aquest espai el volem utilitzar doncs, per fer aquestes eh, videotutories o videoreunions, doncs eh, ja, ja tenim l'eina creada, que ja l'havíem anat a afegir. Si ens convé alguna altra eina, la podem sempre afegir per altres eines i també doncs, a configuració de l'espai tenim les mateixes opcions que amb, amb assignatures doncs, eh, reglades. Podem afegir participants, eh, podem fer gestió de grups, etcètera.